ada yang ngangkat nangis ya ya Maya ya Maya ya kita menyanyi lagu islami Allah oh, sayang oh sayang ngangkat ya ada kian ah.